Здравствуйте, я э, прошла э, <laughs> курсы свадебного стилиста в учебном алгоритме, в учебном центре алгоритм. Э, очень хорошо и очень понятно Елена Вячеславовна нам все объяснила. Ну, я очень сильно довольна, советую всем при приходить сюда и учиться. Всем рекомендую обратить внимание на данный э, учебный центр. Доступные цены, индивидуальные подход, маленькие группы находятся рядом с метро. Всем спасибо.